Gilata Sabino Chávez, Arunt Asignani. Bienvenido, Gilata Sabino Chávez, un investigador eh, de la cultura andina. Bien, Culiaca, que Panaya, ataques como que acá televisión interina, asquebro que Panaya, Arunt Asiñani, Culiaca, Sonia. Nanaka, kamara por por Taqpacha, Kam. Marcanacaro, provincia Camacho, provincia eh, Gualberto el Tacpacha, o Altiplano, Aracanacana, Camaraquiucat, residentes Uxanacarusca, canteja Sicurista, Taveja, Hualtacotaki, Uxanacarusa, Marcanacaro, Ayatar Ayatarioja, Chacomantampia, Villa la Televisión, Tacatpacha. Gilata, tenemos un tema importante que abordar, el tema de los sicuris, una investigación amplia. Además, esto en estas épocas eh, se la baila, ¿no es cierto? En muchas eh, comunidades, provincias se han ido llevando actividades y por supuesto hoy por hoy en fraternidades, incluso en festivales eh, grandes patronales, ya se baila esta danza. Así es, hermana, mira que nosotros desde 2011 nos hemos puesto a investigar lo que el Sikuri en sí representa para nosotros. Eh, la, la, música, la danza del Hachasikuri... no solamente es para nosotros bailar o escuchar la música, sino es la cosmovisión misma, en un momento hemos definido, donde se presenta la territorialidad. En el pasado, por ejemplo, según la data arqueológica hermana Sonia, esta música corresponde al periodo intermedio tardío. Quiere decir eso que eh, está entre 1100 a 1300 después de Cristo, según su arqueología. Entonces, esto, esta cultura se ha organizado en el periodo intermedio tardío en, dos, en cuatro ellos de Amstacollana, los collanas, los cupis, los taipis y los suilcas. Es así que eh, en el 2017 nosotros a la gobernación hemos nos hemos presentado, ha convocado la Gobernación de La Paz a una jornada de investigadores en la cual ellos han decidido publicar lo nuestro porque nosotros hablamos de una integración cultural y estas eh, eh, cuatro a ellos han en el pasado, desde 1596, la Fundación Italaque, van a Italaque a tocar lo que es el sicuri, el hachacico, hoy en día conocido como sicos de Italaque, pero en realidad el género musical es hachacico. Entonces esta música participaban los cuatro ellos y estos cuatro ellos se establecían en por esquinas, lo que es la esquina de Collana, la esquina de los Cupis, los Taipis y los Zulcas. Estos cuatro eh, eh, ellos hacían fiestas, festividades patronales, por ejemplo, en Corpus Christi, que Humanata ya lo tiene hasta el día de hoy, desde 1958, 59, perdón, 58 se quema la iglesia. San Francisco ya se realiza en eh, Chiñaya, Aylluteipi, como también, eh, perdón, Carmen, San Francisco se lo lleva ya Humanata, hasta su mismo santo de Itala que se lo ha llevado, y ya está conformado ahora, Marap, Cupin Entonces, a partir de ahí nosotros hemos hecho la investigación y hemos dicho esto hay que fortalecerlo. Es así que este 20 de junio en Corpus Christi nosotros lo estamos manteniendo, lo que es la festividad de Corpus Christi, y este año lo vamos a festejar 60 años, desde 1959. Interesante, este 20 de junio. 20 de junio. Interesante investigación que se ha ido realizando. Los chicos, em, ¿se baila en estas épocas, ¿por qué se baila justamente? Es, tiempo de la chacha, <laughs> el tiempo del huipi. Dice que los bombos, el rugido de los bombos llama la talla, el huipi, dicen en Aymara. y es el tiempo de la, ya estamos en tiempo del siku, es la masculinidad. Sin embargo, el tiempo del hayupacha es el tiempo de los pinquillos, las tarpas, los moseños, pero hoy es el tiempo del siku y hay que guardar los otros instrumentos y ahora es así que los hermanos de allá, los cuatro ellos, principalmente Humanata, eh, ya está este tiempo con el SICU. Las festividades, las actividades se realizan en con el Es así que este 8, este sábado 8 mañana, en este caso vamos a hacer nosotros una ceremonia ancestral en las chulpas del SICU. Mira, hermana Sonia, todas las músicas ancestrales son patrimonios culturales inmateriales a diferencia de este de Dachasiku, tienen una monumentalización. En Aymara ellos dicen Sekur dicen. Si eso traducimos al castellano, vamos a entender como la monumentalización del Sicuri... Entonces, en el pasado, los abuelos han tenido tanto valor, han expresado tanto valor histórico y han monumentalizado. Siete por el lado derecho, siete por el lado izquierdo. Todo eso nosotros hemos presentado a la gobernación y la gobernación ha publicado como también eh, en, Lima, Perú, lo hemos publicado la, revista en el mundo Sicuri. Interesante. Entonces, eh, lo hemos realizado y muy pronto también el texto va a salir y en este agosto 14, 15, 16 también vamos a estar en Buenos Aires dando conferencia en el tema del de Congreso del Cono Sur. Entonces estamos difundiendo ya este, las investigaciones porque en todo ese tiempo, hermana, han estado contando la historia mal hemos tenido que estar revertiendo esta historia, como que fuera un punto, como que fuera, sin discriminar teorías, este, la comunidad AICA, cuando es salida es toda una región. Toda una región, te, repito, es los cuatro ellos de Amstacollana y los cuatro, cuatro ellos también de Ainachcollana, que son los Llupacas, Huayhuacas, este, Pumacanches, los Collanas también de sector abajo. Entonces el sicuri, por ejemplo, el, se toca chachaja o armeja, irpa y arca. Los irpas son austapallanas, los arcas son ainescoyanas. Entonces ahí está configurado totalmente, son ocho ellos. Y no podríamos hablar solo de una comunidad, es toda una región. El día de mañana, por ejemplo, me decía que se cumple una actividad. Una ceremonia ancestral vamos a realizar previa a la festividad de de Corpus Christi que va a ser en, en Humanata. Entonces mañana son en las chulpas del Sicu y está Chulpas del Sicu y, ¿cómo, cómo, dónde los vemos estos famosos? <laughs> Eso, en el pasado había un punto de convergencia que se llama Quito Quito, según la historia, incluso habla eh, Guamón Poma Dayala, donde había un punto de convergencia cultural y comercial, donde se encontraban culturalmente los de Ainache y los de Amsta, ahí hacían el, el encuentro, el Tinku, como también había un tinco cultural. Los de abajo y los de mm. arriba se encontraban en el lugar. Entonces, un lugar que se llama Hachaquituquitu, Iscaquituquitu, Ahí es donde se realiza. Y mañana nosotros la vamos a realizar, la ceremonia, en ese lugar, hermano Sonia. Muy interesante esto rumbo al encuentro que tienen este 21 de junio. 20, de junio. Interesante la actividad que tenemos. Y además ustedes van promocionando lo que es eh, la danza, la vestimenta, por supuesto, y todo lo que viene dentro de esta cultura, hablando de los sicuris de Taipei, realmente interesante lo que nos habla. Gilata, eh, también es importante resaltar ustedes cómo van trabajando en la transmisión de estos conocimientos a la juventud. Muy bien sabemos que hoy por hoy muchos municipios, muchas comunidades están en eso, con ese compromiso de transmitir a la juventud, porque muy bien sabes, en el SICU debe haber tonalidades, por ejemplo, que incluso tal vez en algunos momentos se está alterando, esto por el hecho de que en algún momento tal vez ha sido un poco relegado nuestra historia, nuestra cultura, nuestra música. Sin embargo, hay abuelos que hoy por hoy, también otras em, autoridades del municipio, autoridades comunales que están ya empezando empezando a difundir a la juventud, a promocionarlo, a enseñarle cuál es realmente la cultura original. Mira, hermano Sonia, eh, primero debemos empezar incluso a definir lo que es el mismo. Hoy en día, incluso en, Perú mismo me preguntaba, ¿qué quiere decir sicuri, el sabino? A ver, este es más o menos, ¿no? El psico no es otra cosa más que una charla, el psico, sicta en Aymara. Una ¿Qué significa? Sicta. Sicta conversación sí que mm. A un abuelito que a duras penas pronuncia el, castellano le vamos a decir, ¿qué es esto? Él va a decir sico, no va a decir sicu Nosotros ya castellanizados pronunciamos como sicu, pero en realidad él va a decir sico. Pero eso debemos entender que los, de, los arcas y los iras o los irpas se ponen en una conversación. Como ahorita tú, y yo estamos conversando. En este caso yo sería el ira, tú el arca, y estamos charlando una conversación. Es así una, un psico, es una charla nada más. Sin embargo, hay que entender el psico en su, en su verdadera dimensión. Por ejemplo, las más grandes, conocidas como hoy en día decimos las zanjas, pero en realidad estas en Aymara se pronuncia zanca, no es, no es zanja. Las grandes cicus. Sí, se llaman zancas. E, eso, es, eso es como, para, por ejemplo, para como mi edad, las que ya somos personas mayores, ya tenemos capacidad de razonamiento, de decisión, etc. Esos son los zancas. Ahí viene lo que son los magtas. En castellano, por cuestión de que nos gusta pronunciar lo sexy, decimos eh, malas, maltas castellanizado totalmente, mm. pero debemos entender que es Magta. Y Magta en Aymara es pues jovenzuelo, ¿no ve? Entonces, los jovenzuelos son los que deben tocar ese instrumento. Ahí viene más abajo, los, este, en castellano decimos los zulis, por ejemplo, pero en realidad la pronunciación correcta es chuli o chili. Entonces, eso deben tocar los niños. Y es ahí donde debe empezar. Los niños deben empezar con los chulis a medida que crece y el desarrollo biopsicosocial también de la persona desarrolla también, entonces se, sube al mahta. Después del mahta se sube al zanka Entonces, esa es, esa es la, relación. Además, que el término guía, hermana Sonia, debe ser eh, linaje. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu abuelo fue guía, tú eres guía, perdón, tu papá fue guía, tú eres guía y tu hijo mayor será guía. O sea, es cuestión de linaje el guía. Hoy en día, pues, cualquiera ya es guía, ya, ya, ya se ha roto ese, sentido. Entonces ya no se puede, o sea, ya, no se ve eso en las comunidades. Ahora, el municipio de Humanata eh, fortalece a través del municipio del de, hermano Aurelio Chávez, el alcalde, eh, este proceso de restauración cultural, si vale el término apoyando estas actividades para que el mundo conozca. Mira que antes de la difusión de estas investigaciones, todo era hermana, todo era Taipei, Y los hermanos decían, ¿y qué es de nosotros? Todo como que es Taipei, que fuera todo. Pero en realidad, si tú vas al lugar, cada comunidad que entres, todo lo que está al borde del río Suchi, va a ser pues Sikuri. Pinquil, la misma vestimenta. Entonces, ¿cómo podríamos decir que es un solo sector? Si no es toda una región que empieza, por ejemplo, desde Tajani, Tajani, por ejemplo, Cajcache, Pacaores, todos los Taipis, Humanata, hasta Mocomo, municipio de Mocomo. Mm. Entonces, algo que me olvidaba, hermano Sonia, esta música, por ejemplo, territorialmente que presenta Lamsta Collana y Inach Collana, está pues estructurada <clears throat> en el pasado, los cuatro años de marca Uma no Humanata, sino Humanata, el juego del agua, estaban en, base o establecidos sobre el río Suchi, que actualmente ocupa municipio de Humanata, Puerto Acosta y Mocomoco. La territorialidad de esta cultura en el pasado era inmenso. Seguramente. Sí, incluso una partecita de Escoma más ocupa. Y hoy en día nosotros estamos peleando que este patrimonio cultural sea declarado toda provincia Camacho. Claro. Mira, Humanata ya ha planteado su propuesta, lo tiene el anteproyecto de ley en la gobernación y sobre todo, eh, eh, que se llama, apoyado por sus autoridades, eh, autoridades municipales, etc. Sin embargo, los otros municipios se han acoplado, Puerta Costa se ha acoplado, Carabuco se ha acoplado, Mocomoco, sector Italá, por ejemplo dice, nosotros reconocemos la historia de, de nosotros también reconocemos la historia republicana y este, colonial que Italaque fue capital del Sicuri. No vamos a negar eso, porque nuestros abuelos iban a tocar ahí. Pero también ellos reconocen que el Sicuri nació en Humanato, en el pasado. Entonces, es así que estamos llegando a un proceso de integración cultural de todas las regiones. importante, ¿no? Estamos en proceso de integración y en el futuro se declare patrimonio cultural y material del, del departamento de La Paz a los cinco municipios, a la cabeza de estos cuatro ellos. Así todos los hermanos vamos a estar identificados con esta cultura. Bueno, y, todo, además en algún evento, yo siempre he visto, ¿no? En alguna oportunidad he tenido de participar a algún evento que me habían invitado. Y cuando entran los eh, sicuri siempre son destacados. Ah, no, son de la provincia Camacho. Exacto. Entonces eso yo creo que es importante también destacar en eh, la identidad que tienen como provincia, Es, Interesante la actividad. Y la taimara ruta, kanais, Oera, Kinyani, Chaja, Kuljamaksa, eh, Jumaxas, акатхорт ауимпера хуипи пачару хаусата чунючаняхас сум сарантаня патаки уксатоққитта аа канаист оянянака тоқонперткунанакаруса акурунака қотоханимиссуниини сиукат палянтани хукаарма вауалтаяни хуиперсасага иатионакасут харакистуачилавичанаката окама окуляка además este acá San Juan Orunairjaja pichawi utkan amui pachata mm, humaha pich asiña utkan comunidad sanakanja ahí yushanagan hatha sanak tabi chute tipo comunidad tan nerja pachanaga hatha satana no ukama oh, ukama oh, oh, utkas hatas ahí marcas ukate pinto bi nanakan kan qimis y este chimpus utkas ki marca kama yuma kan tas ki uka este este humana tanja qimi chimpu entonces por ejemplo kulia Camila, a ver muy asiñan eh acá pachanakan hewasaja a viro que saltando, yaqa sarawino seja puse estacionaneo no pues ¿ve? Este, primavera, otoño, invierno, verano. Calendario gregoriano. Mm, Calendario gregoriano. Sin embargo, no es como como instante. Jewasan sarawisaja papa chequeotir. Mm, pacha o caja, esta época de la feminidad, fertilidad, mm. huipipacha, época de la masculinidad. Entonces, chaja huipipacharumanta. Chachapachanqtana. Chachapachanqtana mm. Chachapachan. tiempo. Entonces, casa este Pachan con a huirana tenas Más bien, uka huipipach chachapachanqasaja, sikuri chachajaro. Entonces, acá sikuri nanaganja identifique totalmente eh, con señas pasa Sarawinak. Entonces acá sarawina kan kasaja huipi pacharo eh, kuna chuñuna kas eh, chatimpo qallant eh, kama hikulla. Ukama anchita chuñu chan pachan karaksan hay. Kama kullaga. Kunas kisa wali kama antaña kato kana katsi kuri ha chakapuni wa kama chumarkan wali untatache hay. Ukata ni ahumana kas wakista sisip karakta hutiri 20 de junio ayukruta que jamuyata jamachakmara ha sikurina kampiu kato karantatani. Kumani. Kumani. Hilata yuspagarta atata xaro purtani wayatama tawali alwata purtani waita ukamasta ka toqana kat qana is anya tak marka chirina karu kamasa sikrus toq tawe ukama hausirita ni yatqtanwa hilata yuspagar xaro purtani wayatama waliki ukullaka ukamaro sarum tarqiñani tal vez hilana ka ischuktas por ejemplo Hilata Juan Quispe, Juara Hilata Jaime Calamani, Conagangas Pachao, Benito, por ejemplo, eh, ailu, este upajita la que he después eh, hermanos eh, eh, eh Cora, Carabuk, Takpachilatana Cararunta, Siñana Chitama, Asociación Anacafunta, Separta Asociación de Achasicus de Provincia Camacho, Takpachupanacar, Sanun Taraquio, Comaraquiva, Humanata, este, Hilanacas, eh, istas ipchupanakaros a autoridades agrarios, tal vez alcaldes anchitas istas caraxicuyacaxonia, ma arums tañane, acá 20 de junio sumana que sabía ya la TV, jutap jama este fiesta naka juniteri top tañan caro, 20 de junio, ma cuyacaxonia más a awilta traqueta jutamaka humanataro, pues el pacham betoktañan, pues esquina nos mapachas tokta sirakit, como tarde pachas jutan traqueta. Escuela que Sonia, eh, agradecimiento mataque acá canal 14 tamata acá me encanta saber que te quiero ni nada si quiero empiezo tanta para que chim walias que ni pito acá pues van toc nunca walias quiero que es pa una casa cámara que ya, instrumento y está a winax un y está